Das hier ist die erste Maschine, die genau das mitbringt, was wir brauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich an die Bestellung denke, ist es unglaublich, wie viele Konfigurationsmöglichkeiten es gibt. Wir konnten unsere Idealmaschine genau nach unseren Bedürfnissen zusammenstellen. Das Schlüsselsystem KICK ist ein sensationeller Fortschritt. Wir brauchen keine langen Einweisungen mehr in das Gerät. Wir können die Einstellungen vorgeben, die der Bediener für seine Reinigungsaufgabe braucht. Und nur er kann dann mit seinem Schlüssel starten. Das spart uns Betriebs- und Servicekosten, weil es praktisch keine Fehlbedienung mehr geben kann. Zum Beispiel durch falsche Dosierung. Das ist der Dreh für eine längere Laufzeit. Mit der Eco-Stufe kann ich deutlich länger arbeiten und leiser wird die Maschine auch. Что мне особенно нравится, так это система быстрого наполнения Quick Fill In, благодаря которой я могу наполнить резервуар для чистой воды при помощи шланга. Просто подсоединяю быстросъемную муфту и открываю кран. Когда резервуар наполняется, подача воды перекрывается автоматически. Как и прежде, возможно наполнение резервуара при помощи ведра, но проще и удобнее, с системой быстрого наполнения Quick Fill In. Вот это тоже уникальная особенность – регулировка всасывающей балки поворотным регулятором. Инструменты не нужны, не требуется отвинчивать никаких болтов. И все абсолютно надежно. Это действительно экономит время. Thank you. И то же самое после работы. Я просто подсоединяю шланг к встроенной системе очистки резервуара, и резервуар с грязной водой промывается полностью и самостоятельно. При этом я больше не промокаю. И пока резервуар промывается, я продолжаю разбирать машину дальше. Bu makineyi hafif olduğu için kullanışlı buluyorum. Zarif, hafif bir makine ve ayrıca temizlemem gereken her yerde kullanabiliyorum. Bu makine sayesinde temizliği ön işlemlere gerek kalmadan tek bir adımda tamamlayabiliyorum. Bombes Mop temizlik işlerinde en iyi yardımcım hiçbir makinenin ulaşamayacağı yerleri kolayca temizleyebiliyor. Genellikle yapışmış sakızları temizlemem gerekiyor. Bu iş için spatula ve bana gerekli temizleme bezleri Homebase Box'un içinde bulunur. Homebase Box kullanışlı ve çok pratik.